Saluton al cio, jeni vu die vi, dio, kai versaine vi povs audi ke mi vocio estas teruda nun. Ciaro lasta tempe mi ege mal sanigis, kai sam tempe mi devas prepari min por ci tiu cina concurso, kiu casos ho Do espereble mi ne paretos mien vocion, kai nun mi volas... <clears throat> <clears throat> nun mi volas montri al vi, mian cinan tocimizon, cion mi facte acetis ciam mi estis in Cinio. Bon chance, mi ancora povus vesti min per gi, char mi ne tro dicigis. Do, ciu mi aspectas bon gusta. Sexa loga. Cina loga. Do mi jus alvenis ce la urbo centro, cae mi esis tute stresita per la concurso. Do mi nun esis ce loco, ki casos la concurso, kai ni devas atendi la liajn por malfermi la pordojn kaj mi ne volas atendi ilin mi fakte ne volas esti ĉi tie Do mi nun estas ĉe la evento kaj ŝajnas ke ĉiuj aliaj povas paroli multe pli bone ol mi. Do mi ĵus faris ĉinan teston kaj mi tute ne komprenas ion ajn kion ŝi ĵus diris al mi. Do estas interese. Mi ĵus eltrovis ke tiu ulo Kie li estas? Tie estas YouTubisto. Sed li a uh, instruas la chinan a uh, che YouTubeo kai estas interese trovi alian YouTubisto en chi tie. Estas tute frenese chi tie. Ne news tie es ni faras. Ne ha. Ah, fek Mia amenso nun pensas chine domine povas ti bone parole esperanton. Welcome to the Chinese Bridge 2016 Chinese Proficiency Competition for the foreigner across the globe. Hello, 我一点冰冷，我不可以说很好。嗯，我叫 <laughs> Sorry，呃，我叫我高富顺，可是我的太太叫我屌丝。 呃，你们可以叫我上帝，上帝好。现在我试着用中文自我介绍。如果我搞砸了，或者把妈妈叫成了马，请原谅我，因为我一周前才知道这个比赛。我出生在昆士兰的一个小城市。我爸爸是新西兰人，我妈妈是从德国来的。 我从小喜欢学语言。我参加，我参加过了皇家陆军六年。我在那学会了世界语。现在我需要学呃中文，因为太太的父母不会说英文。我我没有很多时间，我不可以很多呃学。 因为我需要很多工作，我的太太爱钱。啊， <laughs> 我真的爱中文，呃，中文文化。呃，除了鸡爪子那个饭不好吃，我不知道，呃，我我不可以吃那个饭，很不好吃。呃，现在我不知道我需要说什么，呃，谢谢大家。 啊啊啊啊啊！我是小瑞。你是谁？我是小瑞。可是，我是小瑞。我也是小瑞。你这个小不点儿。对不起，我我不懂。住嘴！我是从未来来的更聪明的你。对不起，我有一个问题。问吧。呃，为什么我看不到你？为什么你看不到我？是的，为什么我看不到你？ 我是从未来来的，你这个小不点儿。当你穿越时空，只有声音能穿越。我知道了，可是为什么你在这？因为你原来选择的比赛题目太差，最差的想法。你来晚了。什么？比赛已经开始了。真的吗？真的。 哦，惨了，做点好玩的事吧。比如，我不知道，挥手微笑。啊，嗯。过来，我有一个主意。你确定吗？确定。剪刀。 我有一只小毛驴，我从来也不骑。他们不会买账的，就跳个舞吧。我不会跳，跳。我有一只小毛驴，我从来也不骑。有一天我心血来潮骑着它去赶集。你要做点更好的，我在听，这主意会很疯狂的。 相信我，它很有效。什么？你要跳脱衣舞？什么？是的，全脱了。那这么会有效？当他们看到你超模的身材。 Ah, do la concurso iam finijas. <clears throat> Ah, eble vi povas aldi ke mi havas mal varmumon, ĉar mi ne povas tiel bone paroli. Sed mi ne venkis la aliajn, la aliaj fakte studis la ĉinan ĉe universitato kaj aliaj lokoj ĉirkaŭ la mondo dum mi simple studis hejme kun mia edzino. Mi nun estas kun mia nova amiko, um kompreneble li ne parolas esperanton sed li ja parolas la ĉinan kaj nun mi volas montri al uh, vi li havas uh, <laughs> YouTube kanalon o YouTube kanalo tia Sean's Man of Chinese German shi ge vai kuan xue xi han yu do iru al tiu kanalo kaj abonu ĝin do nun mi eliras kun mia edzino por manĝi kune Um kai mi ne scias kion mi faros post tio. Eble mi iros al la kinejo, sed mi ne povas tio multe paroli, ĉar mi es, mi havas malvarmumon. To jes bone. Kaj nun ni estas survoje al ĉina restoracio. Kompreneble, por manĝi. Mi forgesis mencii ke hodiaŭ estas Vivid Sydney. Ĝi simple estas festivalo de lumoj. Ah, kiel vi povas vidi, estas multe da lumoj ĉi tie. Kaj morgaŭ ankam mi fregis di di ti on ci ci se mai ne mi sto tro occupata a um, morga mi flugos uh, eh, exter london por tre ma longa ferio ci ad last tempo mi sto tro stressita pro lavoro pro alia e feroi che mi sento bezones um, ferion do mi sata kaj nun mi iras sala la por spekti uh, la novan filmon Warcraft. Kaj nun <clears throat> Nein, nun, wie wäre Ne povas audi min, char mi tute pare dis mian vocion. Mi estes jelle fino de la nocto, mi tre shatis la filmon World of Warcraft, do se vi shatis gtio filmeton, shatou gin, disconigu gin, abonu mian canalon, fecal mia vocio, ca mi vidos fin cio in el veronto filmo, ca se vine estos tie mi jdelos vian vocion. Kai kia, cia mi volas danki mia dona santo in ce Patreon, sed anca vi povas farigi Patreon subtenanto se vi desiras. Nur 1 dolaro manate suficias. Do, miei gis nunai donatantoi estas Andrew Tim, Chuck Smith, Craig Robinson, Elliot Jin, EA Burns Esperanto Televido en studio LearnEsperanto.com Jacob, James, Hore, Jason Knuckles, Ostranga, Margarita Kilpack Marvin Ants, Matthew Cover, Robert Nielsen, Sarah Essie, Shane Power, Kai, Tommy Lindsley